أنا أنا أنا نحن نحن نحن أنت أنت أنت أنت أنت أنت أنتم أنتم أنتم هو هو هو here, here, here. Home, home, home.